時間を取り忘れましたが、ジムニーシエラに乗っていきます。車内も車外もおしゃれですよね。安く楽しく、それが鈴木車の良さ。ドアの音からわかる軽さ。 車重約1000キロは伊達じゃない、かなり安く作られたプラスチックの車内ですが、オフロード車らしいゴテゴテした造形で、満足感はとても高いです。ローレンジの切り替えレバーのような、オフロード車としての機能を優先しているため、ちょっと使い勝手は弱いかも。オーバードライブのオンオフがついた多段式 AT のシフトノブと、ローレンジ切り替えとハンドサイドブレーキ。早速行きましょうかね。おしゃれさで売れまくっているけど、大半のユーザーには過剰なオフロード性能のため、 使い勝手は絶対に損なわれている。そのイメージと、実車を運転してのフィーリングは、どの程度ずれているのか、答え合わせといきましょう。おしゃれなイメージのあった内装だが、エアコンが液晶だから、サイレン化ではないはずだが、 素材の安っぽさがひどい。新車が150から200万円で買えるという、驚異的な低価格車なので、どうでもいいことではあるんですがね。ハロゲンの温かみあるヘッドランプと、プラスチックのステアリングが相まって、動きはどうしても安っぽい。こっちは排気量が1.5リッターに上げられた、シエラバージョンだが、エンジンが非力の極みだな。トランスミッションのギア比も、街乗り向きじゃないようだ。むちゃくちゃうなるのと、むっちゃ踏まないと加速していかないのと、 そもそもの段数が足りてない。走りとしては、3速で踏んでも、トルク不足すぎて絶望的に伸びないが、キックダウンで2速に落ちると、エンジンがうるさすぎる。シェア履歴を確認しても、これ間違いなくシエラなんですけど、1500cc でもこんなにトルクないのこれさ、660cc の軽自動車バージョンとか、走れないんじゃないの最低でもギア比を変えてあげないと無理だろ。むしろ、そうでないとこの走りは説明がつかない。 660cc でこのギア比なら、強要もあり得たが。そして、メーター内に光る、オーバードライブがオフになっているよランプ。そして、トランスファーレバーっていうの ?4H とか 2H とか書いてある。走行中に手を置くと、振動で震えまくる謎のスティック。2と4は駆動するタイヤの数、L にすると、超加速力特化になる、らしい。大半のユーザーさんは、 本的には 2H で走ることになるわけですな。それにしても、分かってはいたんだけど、乗り心地がよろしくないですね。サスペンションというか、ただ跳ねさせてるだけって感じだ。視点が高くて視界が広く、車体が小さいのは、運転しやすくていいですね。ただ、他の車と比較して、デメリットを踏まえた上で、上回っているかというと、ジムニーという車は、 究極のオフロードマシンなんだよ。そういう用途で乗るユーザーさんには、最高の相棒となるだろう。オフロード性能が高いことなんて、いちいち言わなくても誰でも知っている。私が気にしているのは、この車を買うユーザーさんの、おそらく8割以上は、街乗りというか、アスファルトの上しか走らないだろうという話。よく聞く乗り心地の悪さや、高速道路での不安定さ、そんなのわかってるが、それがどのレベルにあるのか、自分で乗ってみて、 確かめたかったわけです。雪国住まいで、年に数ヶ月はずっと道路が雪に閉ざされる。そんな地域で、安く乗り回せる圧車としても、この見た目としても欲しい。そういうユーザーさんは、ジムニー最強だろう。でも、名古屋のような非公設地帯で、買い物や遠出に使うにはどうか、それを確かめるために走り出して約5分、手応えは大変よろしくない。3速 AT かよというレベルのギアボックス、トルクカイムのエンジン、サスペンションのなさ、 プラスチックまみれの内装、現代の車に乗っているという感じがないです。今のところ、90年代の軽自動車みたいな気分。それでいいんだよ。古典的な仕組みの方がアクロに強いし、新車価格150万円なんだから。いちいち上げ足対策を入れてたら、話のテンポが悪くなりますな。相手を選ぶスタイルが一番いい。走り出してから10分くらい、徒歩の方が早いだろという勢いで、信号待ちにはまり続けましたが、おかげでシートヒーターが効いてきた。 暑いくらいに、東京って深夜でも、信号待ちが多すぎて、自転車の方が余裕で早いくらいに進まなくなるからな。カーシェアに数回乗りに来てる程度で、まだまだ東京の地理に疎いというのも、 状況を悪化させてますね。今タクシーが寄ってきたが、横幅自体は軽自動車レベルだから、余裕のよっちゃんだな。余裕のよっちゃんとか久しぶりに聞いた。視聴者さん激おこぷんぷん丸になっちゃうというか待って、60キロも出てないのに、ハンドルが常に揺さぶられて、これっぽっちも安定しないんだけど、待って、高速域の安定性なさすぎね。ふらふらってわけじゃない。ハンドルが軽すぎるせいか、わずかに路面がうねる大通りで、60キロも超えることができない。 安心して流れに乗れないというのは絶望的だぞ。これ高速道路で80キロ以上出すとか、追い越し車線に入るとか、無理ですわ。それは危険運転になる。シャシーがしっかりした車で飛ばすより、こういう車で、伊勢湾岸自動車道を法定速度きっちりで走る方が、危ないです。このスピードで、無風状態でふらつき気味なのに、伊勢湾岸だか、 東京湾アクアラインの横風は死ぬだろ。同じ鈴木社の GSXR125 か、かつて持ってたハンター株の方が、まだ高速域でも安定する。横幅が小さい割に背が高い。それもリフトアップされているせいで、中速域からもう安定感がなくなる。ふらふらとかふわふわとか、そういう感じではない。これは何だろうか。キャスター角も足回りもオフロードに特化。それゆえの弊害に思える、驚異的な走破性を、 法定速度くらいは出しながら、どこへでも持ち運べるということかな。後ろが詰まったら退避する。早いのが追いついてきたら秒で譲る。そういう気持ちで乗ろう。深夜帯に、バイクでダラダラ走ってる時の鉄則だな。じゃなきゃ煽られて引き殺されるし。およそ300先、左で、その先、です。全然加速してないのに、異常にエンジンうなるでしょ あと、トランスミッションから、レーシングカーみたいなノイズが出る、非常にメカメカしい車です。こういうガソリン車は、これからの数年、希少さを増していく一方でしょうな。ちなみに公式サイトの走行性能ページ、さすがはバイクメーカーだと、感激するほど細かい各部の解説があるぜ。特にアクロ走破性に、かなりこだわって設計されていることがわかるけど、でもオンロードでそれを感じるかというと、 しねえなと思って踏みますと、突然キックダウンが入って、轟音とともにドカンと加速し出すので、ご年配の方には怖いかも。ハンドリングについては、ロールをしっかり押さえ込んで、腰高感が出ないようにしていますね。そもそも直線でのこのフィーリングだから、速度を出す気にならなくて、無理な走りをすることはないです。 旋回が辛くなるほどのスピードも、このエンジンじゃ出せねえよな。ハンドルを大きく回さないと動き出さないので、ゆったり走るにはちょうどいいですね。旋回方向に、瞬間的に強い負荷をかけても、やっぱりロールはすぐ収まる。ちょっとロールさせてから、すぐ収束させて安定を保つ感じ。感覚的にはヤリスクロスに近いかも。すべてがオフロード特化だから、オフロード車好きにはたまらないだろうぜ。セカンドカーとしても、家族の移動用としても、 降雪機の通勤用としても、欲しくなる魅力がある。さっき言った通り、高速域にも達することなく、中速域から不安定さが出始めるんですよ。そしてこの、現代にあるまじき乗り心地の悪さ。おしゃれな街の利用なんちゃって SUV とは、根本から中身が違うと分からされる。アスファルトを走る割合が下がるほど、ジムニーへの満足度は上がる。 下踏みすると、どことなくホンダの直 4V テックみたいな音で加速していきます。別に速くはないけど、乗り心地自体は硬いし、ハンドルも軽すぎるからか、揺さぶられまくるんだが、根幹はしっかりしているんだよな。外観が新しいから惑わされちゃうけど、目をつむって乗ったら、 90年代以前のオフロード車と同じ系譜にある。その年代の車には乗ったことがないが、古典的な車の動きをオフロード特化で突き詰めたわけだな。飛ばそうと思わないですね。ゆったり走ろう。それでいや、ジムニーを運転していて、暴走事故を起こす。そういうイメージが湧いてこないんですよね。特にマニュアルを選んだ場合、ギア選択のミスに起因するような、リスクある事態にも陥らないだろうし、この先の交差点の左折、スピードをつけていってみましょうか。 よいしょ。うん、ハンドルを切り出すと、ロールも抑えられていて、危なげなく曲がっていけるんですよ。さっき60キロ程度でフラフラと言ったのは、ハンドルを回すために必要な力が小さいこと、その軽さによるものだったのかもしれんな。微妙なフィーリングの奥深くに潜む、このなんとも言えぬしっかり感。鈴木社は最高なバイクを作るメーカーですからね、そういう血筋を、 個人的には感じてしまった。実際に鈴木社のバイクを持っていることと、公式サイトに見せられたことが、認知に影響を与えている。街乗りしてて別に快適でも何でもないし、パワートレインはあまりにも古典的で、内装は新車価格からして安い。でも魅力がある。オフロードを走らずとも、オフロードマシンとしての、良さも悪さも味わえる。もう一回言うけど快適ではないんだけど、 これもこれでいいなと思います。でも、オフロードとか走らないし、もっと快適な車を知ってて、すでに持ってる時、じゃあジムニーに買い替えますかって言われると、車に何を求めて、ジムニーの街の利用域の弱点を、どこまで許容できるか、そこで決めることだな。個人的には、ヤリスクロスのフィーリングが大変良かったため、雪道を移動する程度なら、そこまで表出しない走行性能差を踏まえると、うん、ヤリスクロスかな 快適で便利に乗れて、汎用性の高い車が、結局は買っていっちゃうんだよな。バイクにも R35 にも、乗らなくなった身だからなおさらだ。鈴木なんていう言葉がありますが、これバイクの方だったら、ハンドルが低すぎる以外、ショックも良くて快適に走れるんですよ。スポーツ特化の GSXR シリーズ、 ポジションだけ楽にした GSXS シリーズ、アドベンチャーバイクの V ストローム、鈴木社のバイクは素晴らしいものだから、ジムニーの快適性という面での、走り心地の弱さが残念でならない。おしゃれ系のハスラーとか、 どんな感じなんですかね。案外弱点が解消されてたりして。エスクードとかいう、公式サイトに載ってるけど、街で見かけた記憶がない、幻の SUV もいるな。さて、ここら辺で右折らしいんですが、どこだ前後には3550ミリ、最小旋回半径は、4.9メートルという桁違いの小ささ。って無理そうなんだけど。嘘でしょ、入れなかったよ。完全に油断してましたわ。バカじゃん。まあでも、この狭さだと、 普通車で入るのはまず無理ですね。無理というか、入ろうとはしないですよ。それを、適当に突っ込んじゃっても、ちょっとバックするだけでクリアできてしまう。こういう狭い路地の中では、軽自動車最強だな。ステアリングの比率については、カーブでは特に気にならなかったけど、こういう狭いところでは、 たくさん回さないといけない感じが出るかな。まあなんというか、オフロード車か。この見た目が好きな方が、遊び道具として買って、あれこれカスタムして、楽しんでいく車って感じですな。本体価格が安いがゆえに、逆に金持ちの道楽みたいな感じが出てるよな。下級機をつけたり、サスペンションをいじって、高速域でも安定性を出したり、本気でジムニーと付き合っていくなら、そういうことはしていきたいですな。というわけで、車体の小ささと、 箱型の形状ゆえ、何の苦労もない車庫入れの中でお別れです。お隣はアウディの TT があったようですが、日曜日だったことが災いして、大抵の車種は借りられてしまっていました。クラリティや GLA なども気になるので、またそのうち来ましょうかね。カーシェアアプリの絵にか、日本各所で借りられますので、概要欄のリンクから、皆さんもインストールしてみてください。では、ご視聴ありがとうございました。